जिन्दगीमा अगाडि बढ्न त सबै जानुहुन्छ सबैको मन हुन्छ कि म भविष्यमा गएर केही राम्रो गरौँ मेरो लाइफहरू तरक्की गरौँ तर कहाँनिर हजुरहरू मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कोसिस त एक दिन आउँछ हौसला आउँछ तर दुसरा दिन फटक बिर्सिहाल्नुहुन्छ जिन्दगीमा जो मान्छेले कोसिस गर्छ जो मान्छेले मनदेखि केही गर्न चाहन्छ जिन्दगीमा त्यो मान्छेको हमेसा दिलबाट आउने गर्छ केही कुराहरू पनि दिलबाट आउने गर्छ त्यसैले म भन्छु कहिले पनि जिन्दगीमा लाइफमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हमेसा मनबाट काम गर्ने गर्नुहोस् आफूभन्दा जानेको सिनियरहरू छन् ठुलाहरू छन् भने उनीहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ हमेसा ट्राई गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् कन्फिडेन्ट निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस् बोली नै हजुरको कन्फिडेन्ट हो बाँकी मेहनत बोली यो दुईवटा कुरालाई हमेसा अगाडि लिएर चल्न सिक्नुहोस् यो नै हजुरको करियरको एउटा हेडलाइन हुनेछ